ko waxoon fan nga dëkk visa ba maa ko waxoon fan métti moo gis am na directeur waaye gars yi ci réew mi yaa ngi directeur métti moo gis am na directeur waaye waxkat yi ci réew mi yaay seen directeur dama ne métti moo gis am na directeur lu sax waaye gars yi ci réew mi yaay seen directeur Eh, Sasei. Dawo Jabari Bokul Yusuf Rejal Dawo Dawo Jabari Bokul Yusuf Rejal di Jabari Bokul Yusuf Rejal Papa Iya jëkk juddu jëkk baax jëkk màgg jëkk tikki dara mi ngi nii yaay magi buuba di magi ngoone kenn du mel ni yow ndey soxna jooyu dara ndax yow xam nga lu tax ma defal loolu kooku ma tudd ndey soxna bu daf la bàgg daf laa bëgg moo tax ma may la 5 millions. sama doom di ñu di ma téral té nit du fatte dem baaxul du ma leen ma sa fatte ben yo déedéet sama papa la sama xam nga dafa lu ma dara yàlla bu la yalla yàlla ay sama doom ci ngeen jëf merci beaucoup waaw waaw waaw waaw xam nga nit ku baax day xol lu baax mu di ko roy lima la wax sank dama la ku nekk bëgg na mel comme Youssou Ndour sunu papa la sunu mam la sunu lepp la vraiment kuy yor micro rek ba nga mel comme mom ci dignité am ak personnalité vraiment yow dafa bok ci ñumu fa parce que sa yo ñëwé nga bégal ko ci nak xam nga tay kenn du ne ñolé arena mo tax mu ñëw Youssou defé na sama premier visa Bercy mom moko def ci sama passeport yaayam di sama xarit ajaratu ndey soxna mbup makoy ñaanal yalla na fi yag lool ci wër yaayam moma ñëk bëgg ñuko dama bëgg ñolé mi sama taskat la nga yobul mako Bercy bobu la gëna nek xalé lolu na la won defé na warna def ay 20 ans ñing koy tek ba tay ñi ñi diko bëgg mu xam sama talent nak bokku ci ño xamné sumay su dañuy contane makoy ñaanal yalla buddu fan ak wër parce que nit ki lul amul lul kiko bëgg ak kiko yëk ndolé la mom artiste la bo xamné képp ku ko xaba xajal ci seenam euh, nek nit ko xamné euh amu fa benn problème day daal di ñëw parce que man ñëpp benn lan ci man waaw alors mu teral la digg seen jafé na Youssou Ndour di may xaalis ci biir non nak man non la dëkkee ak man buma ma ñëw soirée sax suma ma day yabal Omar gay ne ko demal nga jox li njole dima jappalé ci côté bu nek boole koog di ma yedd bo waxé mu bul tont de liggéey boole pat ak organiser vraiment ku ko déggal do djoum ci benn côté way ko déggal ci benn côté mom do djoum parce que vraiment da lay encourager du la lo lo wax mon la bul tontu ndax musique mo démé nonou liggéey sa liggéey cay gëna gor gor Wali dembo Youssou Ndour tay musique sénégalaise Dakar machallah machallah Wali Youssou Ndour ko jur waali yuusu ndura ko jur te ku ne xam na ne dafa am cofeel bu muy wali, waali euh, ba tax tubaarkàlla macha allah neex na waa sénégal ndax comme deseetul baay te yuusu ndur mat na baay mat na lépp waali da koy xala bàyyoo rek ndax papaam lay masa doon vraiment waaw ñu koy ñaanal gudd fan ak wér rek waaw merci beaucoup waaw jërë ngeen def man ci